Христос Воскрес! Знову в ефірі православне Слово. Ми сьогодні завершимо цикл бесід про сім'ю, і цього разу мова піде про розлучення. На жаль, світ цей дивиться на розірвання шлюбу, як я, як на цілком звичайне явище. Якщо, скажімо, чоловік не одружується тривалий час, жінка не виходить заміж, це вважається ненормальним. Інший ріс розлучення. Тут вже ніхто поганого слова не скаже, тому що вважається, що це норма. Норма, коли е, подружжя пожило декілька місяців в шлюбі, після чого розійшлися. Норма, коли морально калічаться діти, коли разом з розподілом майна діти розподіляються як речі. Ну і норма взагалі, коли взагалі ніякого розірвання шлюбу немає, тому що його шлюб як такого не було, було лише співжиття, яке цей світ назвав абстрактним висловом гражданський брак. Останній шлюбом то назвати не можна, скільки дві сторони взагалі співживуть просто так, без реєстрації цивільних органів, без церковного благословення і саме головне, найголовніше без земного кохання. Тому що вони не збираються до кінця віддавати себе заради іншого і жертвувати себе заради іншого. Це для них обох лише спроба, експеримент. Вдасться спроба добре, ну не вдасться, та нічого страшного. Ми змінимо своїх партнерів. От такі звичайні речі, на які е, ми мусимо назвати своїми іменами. Так, це саме партнери, не подружжя. Партнери по домашній роботі, партнери по роботі на дачі, сексуальні партнери. Ким тоді їм доводимося діти, е, якщо вони не є законними чоловіками дружиною, дітьми сексуальних партнерів. Ось воно досягнення останнього часу. Втім, будемо говорити про розлучення. Майже кожен з тих, хто легковажно ставиться до цього, хто легковажно е, е, які розлучаються, розходяться, кидають один одного, вважають себе віруючими в Бога. То сам Бог, який говорив, покине тому чоловік свого батька та матір свою, та перестане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Майже кожен з них твердить, що вірує в Христа, того самого Христа, який заповів. Що Бог старував люди хай не роз'єднує дивиться їхня віра. Та взагалі, чи була у них ця віра, мабуть, так само, як і кохання. Великий отець церкви Святителян Златоуст говорив, що як розсікати тіло є справою злочиною, так і розлучатися з дружиною справою беззаконною. Отже, з позиції церкви, з позиції Слова Боже, це є справа беззаконна, безпідставна. І це явище є антиприродне, антибоже. Єдиною підставою, Слово Боже, бачить тільки одне гріх перелюбу, інше подружжя. Про це і сам Господь свідчі говорячи, хто лиш відпустить свою жінку, тобто з нею розійдеться, за винятком причини розпусти і одружиться з іншою, чинить перелюб. І хто ожениться з відпущеною, чинить перелюб. І якщо вона, тобто жінка, відпустивши свого чоловіка, вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. Ну тут не зайво задати слова апостола. Не шукуйте себе ні розпусники, ні перелюбники, ні блудники, Царства Боже не успадкують. Втім, навіть і гріх блудодіяння іншої сторони не є обов'язковою умовою для розлучення. Ось ці святі отці єдинодушно свідчать про те, що якщо, скажімо, жінка після е, гріха блуда покається своєму чоловікові, той зобов'язаний її простити. Ну, подібним чином має поступити чоловік по відношенню до своєї е, невірної дружини, якщо вона кається і просить примирення. Це не важливо, хто це робить, чи від дружини, чи дружина до чоловіка. Для всіх норми єдині. Тільки тоді, коли гріх блуда відбувається постійно, коли це стає очевидним фактом, лише тоді созрівають достатні умови для розлучення. Але знову таки достатні це ще не значить необхідні. От е, хто може пам'ятає шкільний курс математики, там говориться про необхідні і достатні умови. Тобто, е, чому не є необхідною? Ну тому що, скажімо, якщо жінка хоче, е, вона згодна терпіти зраду чоловіка, цю ганьбу, заради того, щоб зберегти сім'ю, щоб зберегти дітям їхнього батька. На практиці часто відомо, коли, скажімо, чоловік після того, як після пошуків кращої жінки грішить з чим ну, з ким прийдеться, і потім він розуміє, що все ж найкращою жінкою для нього є його дружина. Законна дружина, Богом благословена. І навіть якщо не простить, якими очима доведеться на неї дивитися, коли він знатиме, що він совість зіпсував і душу загидив. Несіть тягар один одного і таким чином виконайте закон Христовий. Цей загальний християнський принцип, особливо сили не буває у несінні Христа подружжя. Не треба бати розуму, щоб е, кинути свою половину, розбити сім'ю, морально покалічити дітей, а от стерпіти, і зберегти, щоб зміцнити. О цьому є мудрість життя. Нехай же Господь допоможе всім, хто намагається до кінця нести хрест, хрест подружжя, скажімо. Е, нехай наші сім'ї залишаться міцними, а держава сильною, тому що щастя на Україні, про яке мріяв Кобзар може настати не тоді, коли зміниться політична реформа, чи економічна, чи фінансова, а лише тоді, коли ми навчимося будувати щастя у своїх сім'ях. Поможи нам Боже.